client fidèle, la venue d'un oublié. Merci aux clients fidèles, y'aura pas dans l'escalier. Merci aux clients fidèles, la venue d'un oublié. Merci aux clients fidèles, y'aura pas dans l'escalier. Merci aux clients fidèles, la venue d'un oublié. Merci aux clients fidèles, j'en douze de billets. Merci aux clients fidèles, dans la pas dans l'escalier. Merci aux clients fidèles, j'en douze de billets. Merci aux clients fidèles, dans la pas dans l'escalier. Merci aux clients fidèles, j'en douze de billets.

Merci au client fidèle, merci au client fidèle, viens pas dans l'escalier. Merci au client fidèle, j'arrive à les étudier. Merci au client fidèle, viens pas dans l'escalier. Merci au client fidèle, j'arrive à les étudier. Merci au client fidèle les clients fidèles, la venue d'un oublié. Merci aux clients fidèles, le pas dans l'escalier. Merci aux clients fidèles, la venue d'un oublié. Merci aux clients fidèles, le pas dans l'escalier. Merci aux clients fidèles, la venue d'un oublié. Merci aux clients fidèles, j'en douleur de billets. Merci aux clients fidèles, de pas dans l'escalier. Merci aux clients fidèles, j'en douleur de billets. Merci aux clients fidèles, de pas dans l'escalier. Merci aux clients fidèles, j'en douleur de billets. Merci au client fidèle, j'avoue dans l'escalier. Merci au client fidèle, j'ai du gaz de billets. Merci au client fidèle, j'avoue dans l'escalier. Merci au client fidèle, j'ai du gaz de billets. Merci au client fidèle, Merci d'avoir en file, l'abandon dans l'escalier. merci merci la de Merci le dans l'escalier. merci la de Merci le dans l'escalier.